что-то, или Танчик агрит кого-то. Сколько квестов сделал и мобу убил, даже за компом ты тупой дебил. Monster Да, так много, гамма и тут, когда же мы бы, да поем рот. Ну чё, чё, давай! Ну чё, Сатик, respawn, respawn его! Пойдем, слушай! Ну что его делать опять? Так, ну, так, мне тьму к себе Тренировка для того, чтобы не выходить кому Мы шпионский сервис Лучший среди всех Однако в этот раз Пропал его нигде нет! Копы везде есть! i I've done it before Wearing this crown Feels invisible No more Forgetting the boys, Voice from voice voice boys, voice Ты стал небом, как мы маялись фигней Теперь мы вместе творим отстой Отстой, не понимай, а очень bullshit, never let me ride Little bullshit, don't go Ride little bullshit, never let me ride Little bullshit, don't go Because I Skazana mnie prowadź, czyta bez obijana Wydny pokoś, dupaj, zejdę mój bez Wydny mój pro Brother, bullshit, good all time Brother, bullshit, good guy Bazero Gucci Group all time Bazero Gucci Group guy Bazero Gucci Group all time Bazero Gucci Group guy Bazero Gucci Group all time Bazero Gucci Group guy Ten points Power Bardell bullshit. Bardell bullshit. Bardell bullshit. Bardell bullshit. Bardell bullshit you Мой дружок нахальный врун, назову его Писю. Друг всегда боится риска, назову его Пиписка. Писюны мои друзья, а нормальный только я. Ты пишу, и ты пишу, ты пишу, и вся пишу. Ты пишу, и ты пишу, ты пишу, и вся пишу. nó, nó Quindi forse sarà nonna, sarà che ma persona! Ti voglio aspettare una, una persona sarà nonna! Te beso, e te beso, te beso, e sa beso! Te beso, e te beso, te beso, e sa beso! Beijo é Beijo когда мы поймали его, то привели в участок на допрос. Посадили за стул, я посмотрел ему в глаза и сказал «Ну, здравствуй». А он ответил Тогда воцарилась тишина. Мы смотрели не всегда. После этого он убил всех в кроме меня, и оставила пятка. В конце он сказал, пойдем, будем убивать, ведь ты это я. момент нету сил поток сдержать Начинаешь громко Thank you.